आज आपण पाचवी स्कॉलरशिप परीक्षा आठवी स्कॉलरशिप परीक्षा तसेच एन एम एसच्या प परीक्षा अजून काही स्पर्धा परीक्षा यामध्ये विचारल्या जाणाऱ्या समसंख्या विषमसंख्या मूळ संख्या जोडमूळ संख्या सहमूळ संख्या आणि संयुक्त संख्या यावर कशाप्रकारे प्रकारे प्रश्न विचारले जातात आणि ते कसे सोडवायचे हे आपण पाहणार आहोत याआधी आपण काही महत्त्वपूर्ण गोष्टी ज्या की लक्षात ठेवाव्या लागतील त्याआधी आपण समजून घेऊया तर सर्वप्रथम पाहूया आपण समसंख्या समसंख्या म्हणजे ज्या संख्येला दोनने निशेष भाग जातो ती संख्या ही समसंख्या असते म्हणजेच समसंख्येच्या एकक स्थानी शून्य दोन चार सहा आठ यापैकी एखादा अंक असतो विषम संख्या म्हणजे ज्या संख्येला दोनने भागले असता बाकी एक उरते ती विषम संख्या असते आणि या विषम एकक स्थानी एक तीन पाच सात नऊ यापैकी एखादा अंक असतो तिसरी गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे क्रमवार समसंख्या दोनच्या पटीत वाढत जातात उदाहरणामध्ये दोन चार सहा आठ त्याचप्रमाणे क्रमवार विषम संख्या देखील दोनच्या पट्टीतच वाढत जातात उदाहरणामध्ये एक तीन पाच सात पुढे आहे तीन क्रमवार समस तसेच विषम संख्यामध्ये सर्वात मोठ्या व लहान संख्या यामध्ये चारचा फरक असतो उदाहरणामध्ये आपण तीन समसंख्या घेतल्या आठ दहा आणि बारा यामध्ये या समसंख्यामध्ये लहान आणि मोठी संख्या म्हणजे आठ आणि बारा यामध्ये चारचा फरक आहे तसेच अकरा तेरा आणि पंधरा या विषम संख्या घेतल्या आणि या विषम संख्यामधील पंधरा आणि अकरा यामध्ये देखील चारचा फरक आहे कोणत्याही दोन विषम संख्यांची बेरीज ही समसंख्या असते तर त्यांचा गुणाकार मात्र विषम संख्या असते उदाहरणामध्ये तीन अधिक पाच आठ पण तीन गुणिले पाच म्हणजे पंधरा एखाद्या समसंख्येला विषम संख्येने भागलेस व भाग निशेष भाग जात असेल तर येणारा भागाकार ही समसंख्या असते उदाहरणामध्ये बारा या समसंख्येला आपण तीनने भागितलं इथे भागाकार निशेष जातो पण येणारा भागाकार ही समसंख्या म्हणजे चार असते दोन विषम संख्यांचा भागाकार निशेष आल्यास येणारा भागाकार मात्र विषम असतो उदाहरणामध्ये एकशे सतरा भागिले नऊ भागाकार इथे तेरा येतो मूळ संख्या ज्या संख्येचे एक व तीस संख्या हे दोनच विभाजक असतात त्या संख्येला मूळ संख्या असे म्हणतात एक ते शंभरपर्यंतच्या मूळ संख्या दोन तीन पाच सात अकरा तेरा सतरा एकोणीस तेवीस एकोणतीस एकतीस सदतीस एकेचाळीस त्रेचाळीस सत्तेचाळीस त्रेपन्न एकोणसाठ एकसष्ट सदुसष्ट एकाहत्तर त्र्याहत्तर एकोणऐंशी त्र्याऐंशी एकोणनव्वद सत्त्याण्णव अशा एकूण पंचवीस संख्या आहेत दोन ही एकमेव समसंख्या मूळ आहे बाकी सर्व समसंख्या या संयुक्त संख्या आहेत संयुक्त संख्या एकपेक्षा मोठ्या अशा ज्या संख्या मूळ नाहीत त्यांना संयुक्त संख्या म्हणतात एक ही संख्या मूळही नाही आणि संयुक्तही नाही आता उदाहरणामध्ये चार सहा अठ्ठ्याण्णव नव्याण्णव या संयुक्त संख्या आहेत आणि एक ते शंभरपर्यंत एकूण चौऱ्याहत्तर संयुक्त संख्या आहेत जोडमूळ संख्या दोनचा फरक असणाऱ्या मूळ संख्यांच्या जोडीला जोडमूळ संख्या किंवा जुळ्या मूळ संख्या असे म्हणतात एक ते शंभरपर्यंतच्या संख्यामधील जोडमूळ संख्यांच्या जोड्या तीन व पाच पाच व सात अकरा व तेरा सतरा व एकोणीस एकोणतीस व एकतीस एक्केचाळीस व त्रेचाळीस एकोणसाठ व एकसष्ट एकाहत्तर व त्र्याहत्तर अशा आठ जोड्या आहेत सहमूळ संख्या ज्यात दोन किंवा अधिक संख्यांना एक व्यतिरिक्त अन्य सामायिक विभाजक नसतो त्यासह मूळ संख्या किंवा सापेक्ष मूळ संख्या होत उदाहरणामध्ये पंधरा व सोळा पंचवीस व अठ्ठावीस क्रमवार येणाऱ्या दोन नैसर्गिक संख्या सहमूळ संख्या असतात एक ते दहापर्यंतच्या संख्यांची बेरीज पंचावन्न एक ते दहापर्यंतच्या समसंख्यांची बेरीज तीस एक ते दहापर्यंतच्या विषम संख्यांची बेरीज पंचवीस आता यावरून पूर्ण दशकातील संख्यांची बेरीज आपल्याला पटकन लिहित आहेत पाहता याच्यावर प्रश्न कसे विचारले जाऊ शकतात आपण आता इथे नमुना प्रश्न पाहूया पहिला पाहूया एकोणपन्नासच्या पुढील बारावी विषम संख्या कोणती इथं पर्याय दिलेले आहेत सत्याहत्तर पंच्याहत्तर एकाहत्तर आणि त्र्याहत्तर तर पहा एकोणपन्नास ही संख्या विषम आहे म्हणून त्याच्या पुढील बारावी विषम संख्या काढण्यासाठी एकोणपन्नास अधिक बारा गुणिले दोन म्हणजेच त्र्याहत्तर उत्तर येणार आहे म्हणजे पर्याय चौथा बरोबर आहे पुढचा प्रश्न नमुना प्रश्न आहे क्रमशः एकवीसपासून पन्नासपर्यंतच्या सर्व नैसर्गिक संख्यांची बेरीज किती पर्याय दिलेले आहेत एक हजार पंच्याहत्तर एक हजार पासष्ट एक नऊशे पासष्ट आणि एक हजार सहासष्ट पहा आपण एक ते पन्नासपर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज आपण काढून घेऊया म्हणजेच पन्नास कंसामध्ये पन्नास अधिक एक आणि दोन म्हणजेच एक हजार दोनशे पंच्याहत्तर आता आपण एक ते वीसपर्यंतच्या नैसर्गिक संख्यांची बेरीज काढून घेऊया म्हणजे वीस कंसामध्ये वीस अधिक एक छेदस्थानी दोन म्हणजे दोनशे दहा पहा एक ते पन्नासपर्यंतच्या संख्येची बेरीज एक हजार दोनशे पंच्याहत्तर आणि एक ते वीसपर्यंतच्या संख्येची बेरीज दोनशे दहा या दोघांची आपण वजाबाकी करूया म्हणजे आपल्याला एकवीस ते पन्नास यापर्यंत या संख्यांची बेरीज मिळेल तर उत्तर येतं एक हजार पासष्ट म्हणजे पर्याय क्रमांक दोन यक्स ही विषम संख्या आहे तर पुढीलपैकी कोणती समसंख्या असेल पहा यक्स इथं पर्याय दिलेला आहे दोन एक्स अधिक एक दोन एक्स वजा एक दोन एक्स अधिक चार आणि दोन एक्स वजा तीन तर आता इथे यक्स ही विषम संख्या आहे म्हणजे दोन एक्स ही समसंख्या असणार आहे आणि म्हणून दोन एक्स अधिक चार ही संख्या ही सम असेल बाकीच्या सर्व विषम संख्या येतील पुढील प्रश्न दोन एक्स अधिक तीन ही विषम संख्या आहे तर त्या पुढील क्रमाने येणारी तिसरी विषम संख्या कोणती पर्याय दोन एक्स वजा सात दोन एक्स वजा नऊ दोन एक्स अधिक सात दोन एक्स अधिक नऊ पहा आता क्रमागत आपल्याला विषम संख्यामध्ये दोनचा फरक असतो मग क्रमाने येणारी तिसरी विषम संख्या म्हणजे दोन गुणिले तीन म्हणजे सहाने मोठी असेल म्हणजे दोन एक्स अधिक तीन अधिक सहा म्हणजे दोन एक्स अधिक नऊ म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे बरोबर असेल पुढील प्रश्न दोनशे तेवीस नंतर ये क्रमाने येणारी तेवीसावी समसंख्या कोणती दोनशे तेवीस ही विषम संख्या आहे पा पर्याय दिलेले दोनशे अडुसष्ट दोनशे सत्तर दोनशे सहासष्ट आणि दोनशे बहात्तर तर दोनशे तेवीस ही विषम संख्या आहे त्याच्यानंतर येणारी पहिली समसंख्या दोनशे चोवीस आता आपल्याला नंतरची बावीसावी संख्या सापायची म्हणजे बावीस गुणिले दोन म्हणजे चौवेचाळीस म्हणजे दोनशे चोवीस अधिक चौवेचाळीस म्हणजे दोनशे अडुसष्ट म्हणजे पर्याय क्रमांक एक हे उत्तर बरोबर असेल पुढील प्रश्न समूळ संख्यांच्या बाबतीत पुढीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे दोन समूळ संख्यामध्ये नेहमीच एक समसंख्या एक संख्या ही व एक संख्या विषम असते एखाद्या संख्येला दोन समूळ संख्याने भाग जात असेल तर त्यांच्या गुणाकारांनाही भाग जातो कोणत्याही दोन क्रमवार संख्यांची जोडी ही समूळ संख्यांची जोडी असते समूळ संख्येचा एक हा एकच सामायिक विभाजक असतो तर पहा इथे दोन समूळ संख्यांपैकी एक सम संख्या व दुसरी विषम संख्या असते असं नाही म्हणून पर्याय एक हे उत्तर विधान चुकीचं आहे पुढीलपैकी कोणती जोडी जोडमूळ संख्यांची नाही तीन व पाच अकरा व तेरा सतरा व एकोणीस आणि तीनशे नव्याण्णव व चारशे एक तर यामध्ये तीनशे नव्याण्णव ही संयुक्त संख्या आहे म्हणून पर्याय चार हे ही जी जोडी आहे ही जोडमूळ संख्यांची नाही पुढील नमुना प्रश्न आहे लहानात लहान विषम मूळ संख्येचा वर्ग व त्या संख्येची तिप्पट यातील फरक किती पर्याय आहे तीन ऋण एक एक आणि शून्य पा लहानात लहान मूळ विषम मूळ संख्या तीन तीनची तिप्पट आहे नऊ म्हणजे तीनचा वर्ग नऊ म्हणजे फरक येणार आहे पहा नऊ वजा नऊ शून्य म्हणजे पर्याय क्रमांक चार हे उत्तर बरोबर असेल इथं काही मी नमुना प्रश्न सांगितलेले आहेत यावर आधारित विविध उदाहरणे सोडवण्यासाठी मी एक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक दिलेली आहे ते पी डी एफमधील तुम्ही उदाहरणे सोडवा आणि अजूनही चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा जेणेकरून मी पुढील व्हिडिओचे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल आणि मी लवकरच ती उदाहरणे कशी सोडवायची याची व्हिडिओ अपलोड करणार आहे